Nosotros la conocíamos como una vecina más de, San Vicente, era una señora que vivía rodeada de perros, de gatos. Ellos llegaron como una pareja de alemanes acá al pueblo que no conocían el idioma y con el tiempo se empezó a conocer eh, la historia que ella contaba y que muchos de los vecinos del pueblo no podían creer. Yo no soy una persona para iglesia. Yo hace todos de mi corazón y humanidad.